பரோ மிஸ்ரமா பலா பரோ ஜாலனா கரே ஜகதே பரோ ஜகதே பரோ ஜகதே பரோ ஜகதே பரோ Thank you. ராஜகுணம் Lord. ဖြစ်နေ 你那三千万。

Bantu na su farale, baro ke nyoyi wala, baro ka wala ba

bisigidangila wililen tana lɔlɔ ka bɔ bawulen kɔnɔ kana fɔ fila ɲama kuri ka sirilen waraba jajo aa wara na misi ni mina an ka madiya ɲɛ kelen aa bi ka misi ko ɲɛɲini jɔ o bagan daɲɛ miseliw bɛɛ ba bawulen kuri ka siri ko basi tɛ kuri ka

lo baule ali

చేపలని దగ్గర దగ్గరనే పొరలాంటి నేను సగపప్పు ఎవరి దిగిన ఎవరి నా దగ్గర నేను దగ్గర wala bale kulukula ka tigɛ kulukula ka kire a ɲɛ dala yala kore ka kere ka muri ba ka suta tun muri ba tɔgɔ mina mɛlɛkɛ a bolo kɔni ye nɔgɔ jira k'i waga

akwai akwai ne kana hada na da ba da ba ma da ta gaga kesidi siban kesidi gaga kesidi molai tinin kesi gaga kesidi ulala tinin Wadala ya bomben la tunna la nutman tunna wadro Jaga binu bare kulanya masuma lokal lokal la bire mama yoro sere bana furto birila tamala ka buja tuma ka mabili to muso biri masuma tamala ka de furto lale mabili sig na yo kuma ga ko di muri sabari di di na tan toro re ay da tin nan la ho baraka da di ko te alona du de da fere de kale di ko mo ka jadi promo cre Pregamo ile fana Hey de bandu da danza Abini nyama kala ki nyama kala ki sondari ki nyama kala ki munu majja ki nyama kala ka wi ki la ki sabandu di bile tu ni mura fende ya Jaga wiya de dunse ya rawi wiya de

No yɔrɔ min na